Ino no Ino to, Witaj, ino to, Witaj, biernie utknę markt. Jakże się cieszę, że cię widzę. Ino to, Spójrz, jak romantycznie lśnią wody zatoki Norgde, de Mynte. Wiernie tknę, Markt. Skradłeś mi całusa. Kocham cię. Ino uto chyto. Kocham cię. wiernie tknę, Markt. Ale mój mąż. Udok widochyto. On coś podejrzewa. Ach, ten potwór. Udok widochyto. Udok widohyto. Ino uto Udok widohyto. Biernie utkny markt. Mam was ptaszki. Nienawidzę cię, udok widochyto. Nienawidzę cię, biernie utkny markt udok to biernie ytknę markt. Uspokójcie się. Ino to nie mogę, zaraz wpadnę w szał. O, już wpadłem. Zabijecie? udok to jak możesz tak mówić? Przepraszam, poniosło mnie. Zabiję cię, biernie utknę markt. Udok widochyto, pomyłka, to ja zabiję ciebie. Udok to biernie utknę markt. Nie. pozbyliśmy się tego potwora, udok widohyto, żejmi, ale będzie go szukać rodzina. Frida Gnyda hyta, Goran Morgan hyta, Nils Pils hyta, Anita Pita hyta, Ula Zula hyta, Uta Uta hyta, Uta hyta hyta, hyta hyta hyta. hyta i jego żona Ina Utahyta. A nie, to ja, pomyłka. Jeszcze raz. Frida Gnyda Hyta. Goran Morgan Hyta. W takim razie, ino uto chyto. Przebierzmy udok widochyto dla niepoznaki za martwego łosia. Wiernie tknę, Mark. Dlaczego? Gdyż żył on jako rogacz i jako rogacz ginie. Wiernie tknę, Mark. Jestem taka szczęśliwa. I no utochy, to jestem tak szczęśliwy, zmierzamy ku tym samym fiarnam. Miernie tknę mark, nasza miłość pachnie jak świeży łosoś. Ino utochy, to od teraz tknę mark, już na zawsze razem już na zawsze etnę mam.